que el flow en bendición, tú sabes cómo es. Jehová es el único que da y que quita. Respeto para él y respeto para el que hizo este instrumental. ¿Quién dijo que no? Me tomaron? ¿Quién dijo que no? tengo el talento. ¿Quién dijo que no? Tengo el poder, si Dios dio a todo el mundo, yo tengo lo mínimo. ¿Quién dijo que no? Esto mano. ¿Quién dijo que no? Tengo el talento. ¿Quién dijo que no? Estoy en eso. Si Dios, yo, yo, yo. No existe químicos de la fórmula Ni lápiz que escriba 400 mil cotorras. Al mundo de lo artistas voy activo con la misa con esta explosión antigua de a ceniza Se acerca el tren a casa, detectado por la NASA No caje donde caigo me convierto en amenaza Por todos los bloques voy bajando la descarga Y el que se propasa créame con baila mata de mi letra faltan, los agua que se faltan Cable que no se pasa voltaje que no se aguanta Un jugador que se embata, soldado que no se agacha A los que en batalla, vamos a ver si la talla Cerillan de vaquero, le doy con su misma cacha Bolseadores, guarachacha, voy a hacer tomar la rancha que son robots, en el fallo no hay muralla Soy el negro del cometa, caíme me llevo negro mi presencia quilla por mi bloque intimida Controlado de la cima, estoy vaciado por mi rima Su correa aquí no brillan, tus pistolas se encaquillan Se preparan para tirar mi hace llevo milla Me dicen bobolongo porque yo me deselengo Paso adquirido tal ciudad de donde vengo Con las notas que tengo voy a mi si tienen mujeres, vengan fundir el movimiento. Su al asesino, yo no tiro, yo elimino. Siempre en humildad y por eso sobrevivo. Ando con el escudo en chaleca del divino. Me convierto en sombra si hay un negativo. Mis ¿dónde están? están, y aquí les traje su pan. Con la barra se apagan y eso que no tengo plan. Debo que se me dirán andando como Faitán Y yo con hip bajo manga, para convertirlo en mi pan dijo que no, meto mano. ¿Quién dijo que no, tengo el talento. un dijo que no, tengo el poder. Si Dios dio a todo el mundo, yo tengo lo mío. mi dijo que no, me meto mano. mi dijo que no, tengo el talento. mi dijo que no, estoy en eso. Si Dios, yo, yo, yo.